大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。我直言直语讲做人道理。今天呢是第一百二十四讲，神要。 对你说什么？差加差，到底是什么意思呢？愚昧人行于忘事，行了又行，就如狗转过来吃他所吐的。愚昧人行于忘事，行了又行，就如狗转过来吃他所。 吐的。那今天这个题目呢，就跟过去的题目不一样。过去的题目你看的就是一个文字嘛，啊，这一回你看的不是华文字啊，哦，所以那个是一个符号来的。那到底这个符号“叉加叉”是什么意思呢？啊，那当然这个就是要自己自创的啊，要一些想象力了。叉就是我们说的是错啦。 好，加就是重复的意思啦，然后这个呃差，所以差是错了又错的意思。那它其实就是原本的一个题目的意思，就是一错再错。这是我们呃相当熟悉的一个成语，一错再错，就是你错了一件事情了，以后呢，你又重复再做同样的啊一件事情。 所以错了又再错，所以我们可以说啊，就是一而再、再而三的在做错事。所以这样的一个呃生活的一个事实呢，应该是大家也不会陌生。那我们当然还有其他的这个呃成语相类似，就好像是屡教不改啊，我我已经教了你很多次了。 你就是重复重复同样的一件事情，不要改过过来。也有执迷不悟啊，你很固执，很执着。告诉你错了错了，你应该醒悟过来，但是你还是很固执的，又是继续重复去做。还有知错也不改，那跟你讲了啊，你知道错吗？知道了啊，但是下一回你又是去改。当然还有很熟悉的就是。 重蹈覆辙啊，这个是重复做一样错的事情。当然还有其他的这些啊成语类型类似是一样的，但是其实我们应该也不很陌生。其实它总的来讲就是你做错事了，你又重复在做同样的错事。所以今天的这个经文呢。 愚昧人行愚王事，行了又行，其实就是这样意思了哦。行了又行，他做了一件愚妄事，是错的，不讨上帝喜悦的，是不对的，是不好的。但是他错了又在错，所以行了又行，这样就归入为什么？归入于愚昧人。那怎么样将这个愚昧人的这个愚妄事啊？ 来去表达形容呢，就好像一只狗狗啊，它吐出来的东西啊，当然吐出来的东西，我们应该说是不好的，不喜欢我不要的，我就吐了出来。但是狗呢，是吐了出来，然后走了，转个头回来，哎，它又回去，它认不出这个是刚才吐出来的啊，它认不出这个是不好的，认不出是我它不要的，所以它又重复的吃。 啊，所以他可能重复的吃，等一下他又重复的吐，吐了又转，转一圈又回来，又是重复，所以这个不好，不要不喜欢他自己丢掉的东西，但是他又转过来，那请问你，假如把它形象化一下，你感觉到恶心吗？啊，当然啊，呃，一般的人都会感觉到恶心了，哦。 啊，因为我们说实在的，但是我们作为人呢，我们吃一些肮脏的东西，有些时候我们都不想要的，对不对？那那个吐的东西呢？哇，那当然我们更感觉到是很恶心的，所以我们基本上正常的人都不想哦。所以我也相信啊，哦，我也相信，就是一般的人都不会啊，就是吃了。 那些呃不要的不好的吐了出来，然后又重复转一个头，然后又把它拿出来吃啊。那当然说实在的，假如真有这样的人，你或许就是说他呃可能就是他呃脑精神神经有一些的状况哦，否则呢一般的人是不大可能会这样做的。 但是呢，我们从另一个角度呢，不讲真正的食物，因为这个只是一个形容，形容愚昧人做愚妄事，他错了又在做错，对，只是一个形容的。所以那形容是这样的，是一是一种恶心的一种态度，不可取的态度。那我们没有这样对于这个食物吐了又再吃，但是呢，在属灵的事情上啊。 在上帝的话语的事情上，有些时候我们真的是做一个就错，我们有些时候叫做不知悔改，哦，或者是我们知错，我们又不改。当然就是刚才我们呃有提到的重蹈覆辙啊，这个是呃常常呃重蹈覆，这是常常我们都会在当中啊提到的，就是一而再再而三的做重复的一些的错事。 到了一个地步呢，就是图有些时候呢，我们也就是什么啊，开始做错事的时候，我们认罪，我们悔改啊，一啊啊做做多几次，有些时候我们都呃做错认罪，然后悔改啊，再来做错认罪悔改，再再来，那真的是到那个地步习以为常了，呀、也是见怪不怪了，啊，所以。 就很多时候也在当中就麻木不在乎了。那以色列人在十世纪，其实在呃这样的一个循环啊，就是呃做错事得罪上帝，然后认罪悔改，上帝怜悯啊，上帝又派了诗诗来帮助他们，然后他们啊就呃一下子过后，他们又重复做错事啊。其实这个就是在十世纪。 就是很常有这样的一个循环，而按我们今天来说呢，就是呃知错不改，一而再再而三的重复做错事情，所以我们很尝试。啊到了一个地步习以为常，我们甚至到了一个地步呢，我们也在当中，我们有些时候可以说是呃藐视上帝的恩典，藐视上帝的慈爱，藐视上帝的公义。 啊，讲的难听一点，有些时候是其实呢，就是呃目中无神。你明明知道上帝不喜欢，但是呢，你做错事了，但是你转回来了又在做错事，所以你很重重复的，就是认罪悔改，认罪悔改，重复做这样的事情，所以这对上帝来说呢是非常不喜悦的，而也把它归入什么？ 归入了行了又行、愚妄事的人，其实就是愚昧的人。那当然，这是上帝不喜悦的哦。我们也祈求主帮助着我们，我们不要一而再、再而三的做错事而不知悔改。这样的话，就如同狗啊，将自己吐出来食物，然后转头回来又吃了。 啊，是非常恶心的事的，啊，希望啊你我都不做这样的事情。这是神对你说的话，我们一起祷告，天父上帝，祈求主你帮助助我们，因为有些时候我们真的是藐视你的慈爱，滥用你的恩典，常常很多时候我们一而再再而三的。 在当中认罪，那么祷告啊，但是转过头，我们又同样的去犯同样的过错，到了一个地步，我们习以为常，我们也麻木了。我们真的是祈求主帮助这我们，因为主你是圣洁的神，你要我们过圣洁的生活，所以我们所做错的事情呢，我们真的是要祈求主帮助我们，让我们敏感，我们警惕自己，我们不再。 一错再错，得罪上帝你。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。欢迎你啊，参与也为我马太牧场祷告。如果你还没有订阅呢，那就请你来订阅哦。然后呃，假如可以，你也转发给其他人，让他们也能够。 懂得福音的好处，那也当然希望你在当中有心得、有感动、有亮光，你愿意跟大家一起来分享，大家彼此的来去学习，彼此的鼓励。再见，上帝祝福你。